Kjo në fakt është një forcë e errët. Bëni kujdes. Më dukesh si një fëmijë duke vrapuar kështu. Nuk mund të besoj që e ka ende këtë lloj fuqie. Ai duket se ka diçka tjetër nën mëngë. Ju nuk mateni dot me mua. Ju jeni të gjithë një grup spurdhjakësh. Çfarë duhet të bëjmë? Ai është shumë i fortë. Duhet të bëjmë diçka. Prit pak, çfarë the ti? Ju thashë që këtë herë unë do të veproj ndryshe. A je mirë, Ara? A? Po, jam mirë, por Nuk e di nëse mund ta kthej vëllain në normalitet në këtë mënyrë. Ne mund ta mendojmë këtë, pasi ta mposhtim së bashku Renin. Nuk dua që ta vrasim, por duhet që ta ndalojmë disi atë. Ditën që u takuam, unë isha i verbuar nga hakmarrja. Më vjen keq që ju pengova, por Por unë, në fakt, dua vetëm që vëllai im të kthehet në normalitet. Por në fakt, fjalët e tua më bënë që të kuptoj diçka. Nëse mund ta kthejmë Renin në normalitet, atëherë edhe babai mund ta ketë një shans. Hë? Dhe tashmë ky është momenti i duhur për ta vërtetuar këtë, Ara. Ha, nuk funksionon kjo. Pse po lodhesh kot? Ke dëshirë që të vdesësh? Kë, më vjen shumë keq. Ara. Ëh, vëlla? Ëh? Ky trup është më i dobishëm se sa e mendoja. Atëherë, vëllaçko. Unë në fakt nuk jam aspak vëllai yt. Hë? A jeni që të gjithë gati? Ky është shansi ynë i fundit. Kjo është një marrëzi, por e vetmja metodë na mbeti kjo. A, po ty ç'të ka që u binde kaq papritur? E, po le të themi që jam një bashkëpunues. Po, e drejtë. Le të shkojmë. Sa njerëz të marrë që jeni, po ta mendosh i gjunjëzuar para meje, jam treguar i mëshirshëm me ty djalosh. Shporu nga këtu! Kush je ti një herë që ta quash vëllain tim budalla? Më lejo të them vetëm një gjë. Ne do të të shfarosim! Ha! Çfarë surprize e bukur dhe e papritur. Motër. Më falni për vonesën. Hë? Elistis! Dëgjoni me kujdes tani. Eskar mbrohet nga bekimi i tokës duke përdorur priftëreshë Artea. Për të mposhtur Eskarin, së pari duhet të shpëtojmë priftëreshën. Nëse nuk e bëjmë këtë, të gjitha sulmet tona do të jenë të padobishme. Pra është bekimi i tokës. Nuk e prisja fare këtë. Por i gjithë problemi është si do të arrijmë ne deri atje. Nuk besoj se ai do të qëndrojë duke e parë atë. Kam për të shkuar unë. Ah, Edi. Kohët e fundit je bërë shumë i bindur. Uh, do të thuash i distancuar, por gjithsesi, ndryshe nga ti, kjo distancë nuk do të thotë as edhe një gjë për mua. Por megjithatë bëj kujdes, Eskar mund të të sulmojë. Derisa Edi të shpëtojë priftëreshën, ne do të shpërqendrojmë disi Eskarin. Në rregull, Edi, kujdesu për priftëreshën. Vetëm sigurohuni që të mos futeni në telashe. Pra, le t'i japim fund kësaj. Jo, akoma jo. Unë të thashë që të qëndrosh Akoma Jo Ara nuk do të lë ta lëndosh Hë? Sa e rëndë që është Le të fillojë loja e vërtetë. U tregova shumë i pakujdesshëm. Ha! Elsord, a ndihesh mirë? Pse Edi po vonohet kaq shumë? Çdo gjë po shkon në disfavor. Më mirë të kisha shkuar unë në vend të atij sepse kështu nuk po ia dalim. Epo duhet ta pranojmë faktin që është një punë e vështirë për një njeri të vetëm. Të presim. Jam i sigurt që Edi do t'ia dalë mbanë. Ë? Hë? Në fund të fundit, Edi është miku ynë. Hë? Edi! Vetëm një hap larg e kam nga këtu dreqin. Objektivi u vendos. Unë nuk kisha nevojë për ndonjë ndihmë. Nuk ka kohë për të humbur Edi, por zhvendos vulën. Nuk ka nevojë të më bësh moral. Dhe tani le ta bëjmë këtë. Ja ku përfundoi. Ë? U! Çfarë? Bekimi i tokës është zhvendosur! A pati sukses Edi? Edi e bëri më mirë se ç'e prisja. Në rregull! Koha për hakmarrje! Grupi kërkimor i Elit më në fund shpëton priftëreshen e tokës nga Eskar. Çfarë duhet të bëjmë tani? Unë do ta shpërqendroj. Kur ta bëj do të ndërmarrim një sulm të plotë. Rituali për të ringjallur zotin demon është pothuajse i përfunduar. Askush nuk mund ta ndalojë këtë tani. Herën tjetër në Elsord sulmi kundër demonëve, episodi 12, një fillim i ri. Filloni tani.